يا بسم الله قلنا نعملو هاد الفيديو على ود زوني طلب الفيديو ديال Fightcade donc هنايا نشوفو ال document اللي غادي نتبعوه هادي مقدمة آه، هنايا كنبداو آه، تسجيل تسجل ال user ديالك وتيليشارجي الفيشي الفايت كارد على ال site الرسمي ديالهم اللي هو هذا www فايت كارد اذا هنايا عندنا téléchargement télécharger, ouais. أه الباند الباند باصات ثقيلة شوية كيبان كلشي كي كي télécharger هاد الساعة في فيتكال وعندنا لونجستخمون تسجيل اللي هو في الصفحة هادي W W W جوج Fightcade point com كتسجل الكونت ديالك هنايا من بعد ملي ما كتسجل تريشارجي كتانستاليه ومن بعد ديال التسجيل كتجبر ال fichier ديالك في البيو راكورسي ال raccourci باش تحلو غت cliquer عليه طبيعة الحال غيعطيك هاد l'application اللي هي تقريبا كتشبه Discord donc هنايا normalement كتجي اول مره ما كتحلها كتكون آه، خاويه هكذا ما فيها حتى channel فيها غير ال dashboard الاولى about تفاصيل تشينج لوغ تشينج لوغ فيه التفاصيل ديال آه، شنو دزت فيه donc هنايا كتبدا هيدا عندنا اول حاجه نرجعو لل document شوف شنو هما خطوة اليوم بعد تسجيل عندنا يا اما télécharger les ROMs بيدك manuel وخصك تحطهم في ال dossier ديالهم بالنسبة كاد هو اصلا ملتي آه، ايميلاتور يعني فيه متعدد ايميلاتور فيه اللي هو هذا الجديد FBNeo اللي هو تبازع على FB القديم FinalBurn Alpha donc هذا خاص بال Fightcade جوج جديد بال netcode جديد ب les options جداد عندنا هنايا انا ما كنتش عامل لك هنا المهم اف بيني يقولنا هذا هو ال dossier مثلا فين كيتسجل Fightcade هذا l'application اللي كتلونسي بها Fightcade القديم اللي باقي اللي باقي خصو يلعب Fightcade القديم واحد اللي ليكزيل ال Fightcade جديد وهادو les émulateurs في هاد ال dossier هذا هذا ال ROM هذا اللي في ال racine كاين اللي في فيه les raccourcis كديوها كن كل دوسي dossier هم خاص بكل ايميلاتور آه، فايت كارد اف بي نيو جديد ال émulateur Fightcade الاول القديم ال émulateur ديال NullDC ديال Dreamcast المهم تلعب آه، سي بي اس بالخصوص وديال اس نس ديال Super Nintendo. Donc آه، هذا هو le dos- هما les dossiers donc عندنا FB Neo اللي قلنا ديال فيسكال جديد FBA Final Burn Alpha اللي كان في الجي جي بي او اللي كان فيسكال واحد اونلي ليس donc قلنا les ROMs كاين جوج حالات يا اما télécharger manuel بيدك وخصك تعرف فين تحطهم الا كنت تلعب الفايت كاد واحد غتحطهم هنا جي جي بي او في FBA dossier هم إذا كنت تلعب Fightcade جديد تمنو FB Neo ROMs لا يتحطم كل dossier عندو عنده خاص به مثلا ناس لعب الناس سي المهم هادو ديال les émulateurs ياخرين ليهم ديالهم تلعب الا كنت تلعب مثلا CVS او لا المهم les jeux ديال Dreamcast راه تحطهم هنايا رومز هاهو sinon هذه آه، الطريقه المانيول تبقى تحطهم يدك والا كاين هاد الروم باك اللي هو كيبقى ماشي légal يعني حتى هما بيدهم ما كيبغيوش يحطوه في ال site officiel انا حطيت واحد ال fichier هنايا تيليشارجيه مانيول هذا ابخي ما كتيليشارجيه كتنزلوه في ال dossier racine ديال الايميلاتور اللي هو هنايا فايت كاد فايت كاد émulateur. La Doom Edifice. Quand télécharger Zip, quand décompresser, fait le dossier dedans. Quand fait des fichiers JSON, Pour le fichier JSON, faire euh, fait les liens, les liens de les ROM, sur site, euh, le site de l'archive.org. Euh, وهاد l'application كتكلف كتكفل بال téléchargement ديال اليوم وتحطهم في ال dossier اللي صالح الخاص بهم كان في اليوم ديال Fightcade واحد تحطو في ال dossier ديال جي جي بي او اف بي كان ديال NullDC تحطهم في NullDC كان ديال Fightcade جوج تحطو في FB Neo اوتوماتيك يعني انت ما كضربش تمام عندنا نقولوا اذا من بعد ما كتكونفيغوريه آه، من الاحسن انك تمشي للويندوز ديفندر غالبا دابا كيديتيكتيه ومن بعد كل update بعد نوات كيوقع نفس المشكل يعني كت فوا كيعملوا مجرد كيعملوا واحد آه، الابديت كي ال antivirus كيعاود يديتيكتي ديك les fichiers ديال آه، ديال الفيت كود اذا هنايا تحل هاد لونتي فيروس نورمالمون الغالب دابا كيستعمل Windows Defender اللي كيجي كيجي مع ال Windows. هتحل هدا هتشوف الا كان déjà حل اكزيكوتيته ودخلو في في ال quarantine هادشي ليلو تشوف واش كاين هنايا الا كان كاين هنايا هتكي هنا تمل اكسيون تملو normalement كتكون واحد l'option يا ديال اللي هي هادي الو يعني خليه خليه يتعامل معاه كأنه في شي ليغ يعني ماشي مناصو ماشي ماشي خطأ يعني يبقى شي أه، مواها اللي ما كانش في الهيستوريك نمشي مباشرة manage settings manage settings كتزيد واحد l'exception l'exclusion ديال ال dossier ت Fightcade مثلا اللي يعني كتمل اد الاكسكلوجن كتزيد dossier هاد الملف ديال الفايت كامل كتزيدو سيليكسيوني تم select folder اولا سيليكسيوني حسب المهم صافي هو ساعة ما كيبقاش يسكانيه باش ما يعملكش المشاكل وبعد من بعد اي mise à jour بعد باش كيديتيكتا خصك ترجع تاكد واش كاين هنايا في الهيستوريك بروتيكشن هيستوري صافي بالنسبه لهذا هو اللي كاين بالنسبه l'antivirus هادشي اللي كاين بعد كيجي الفايروول نورمالمون في الطبيعي انه من بعد كل ما تلونسي ما تفتح لي ال Fightcade كت كيعطيك ال pop-up ديال الفايروول كيقول لك واش تالويه ولا ولا ولا تمنعو وإلا وقع لك الغلط هداك تقدر تمشي للفايروول كتمل ديماري فايروول كيتحل لك ال fenêtre كتزيدو ها هو هنايا كتزيدو هنايا كتزيد les ports ديالو par défaut كياخدو لي بوا كاملين كيخليهم محلولين مكيعطيوهاش شي بوا محدد donc كتزيد لي زيميلاتور آه، لي Fightcade Fightcade المهم كاع اللي كتحتاجو تزيد خصك تعرف تزيدو هادشي اللي كاين على حسب ال document هو هنايا آه، هذا اللي كاين هاد ال configuration انا بيدي ماشي مقتنع بها مية هادي واحد الولد كان زايدة كنت آه، عطيتو لاكسيون الدوكيمون ماشي زيد شي حاجات انا بيدي مقتنعش بيها شفتهم كيعملوها في تاينا في سيميو ولكن ما عرفتش واش خاصه بالالعاب التواضي اللي كاينه في les émulateurs المهم بالنسبه لي ما كانت مبانليش كيكون شي فرق فيها وهكا تزيد هادو حتى هي ماشي obligatoire الا عنده شي PC مزيان ما حتاش شي زعما ماشي obligé يعملها بحال كنت تاينا غادي عملتها قبل من قبل ما نشوف هاد ال document هذا كتعمل كتحل تحمل تحل Windows R كتحل هاد la commande 6 دي ام سي بي ال كيعطيك advanced كتحل avancé مع ثلاثه حساب اللغة تم ال setting الاولى تختار يا اما adjusted الثالثة واما الا كنتي عارف التفاصيل هادو تقدر تختارهم بيدك تزول اللي تزول اللي بغيتي وتخلي اللي بغيتي هادي كتنقص شويه على ال Windows ما كيبقاش يستعمل ديك les effets ما يبقاش يعمل ديك ديال transparence كيزول نقص شويه الجرافيك كي كيولي responsive شويه آه، بالنسبه ل Nvidia آه، كنظن كلشي كرا في Nvidia كتزيد في ال control panel كتزيد آه، l'appli اللي عنده كارت جرافيك انفيديا كيمشي يحل في الكونترول بانل انا عندي جوج carte graphique عليها الدنيا مرونة شوية donc هنايا كتعمل اذا هنا كتمشي لطوادي ماناج طوادي سيتينغز كتزيد واحد بروغرام مانيوال اللي هو مثلا add كتمشي sélectionner l'émulateur ماشي الفايت كاد ليكزيكيوتابل الاولي ماشي ال client. l'émulateur يعني كتفتش عليه مانيوال مو بيدك مثلا Fightcade normalement هذا الغاسين ماشي هاد ال fichier هذا تدخل ليميناتور اف بي نيو أه تختار هذا في هاد الملف هذا كتزيدو نورمالمون كيتزاد هنايا كيولي هيدا وكتمشي كتعمل باش تنقص اللاك عندهم هاد لوبسيون هادي لو لوتنسيمون كتعمل الالترا وكتزول هادشي الطاب تايب البافين والفيرتيكال سينك على حسب المهم اللي عند على حسب لي زوبسيون اللي عندك لي كون اللي عندك واش كتسيبورتي لوبسيون كتسيبورتي كتسيبوطيهاش واش سينك واش هذا آه، اللي عنده شي تفاصيل كثر يقدر يقول لنا حتى هو انا بيدي ما كنعرفش التفاصيل تفاصيل بزاف ولكن في العموم triple buffering كتزولا و latency mode. صافي وكتفاليدي الشغل ديالك وتشد كتعاون هادي في في يقولوا في الفايم وفي في ال input lag. هنا إيه، نرجع لل document بالنسبة لصحاب AMD حيت انا عندي deux cartes عليها ب... كنعمل عليهم بجوج حيت normalement انا عندي كيتلونسا في Nvidia حيت كنلونسي في les écrans لي اتاشين لي برونشين في Nvidia اللي عندو AMD كيعمل gaming game كيزيد واحد ال game هنايا add game. كيزيد ال fichier ديال الايميلاتور تا هو هنا فايت كاد ايميلاتör هذا يزيدو ها هو يكليكي عليه كيهبط لهنا هيا عندهم انيبل anti lag ولتحت عندهم OpenGL triple buffering تاعي الا بغا يزول تاهي هنا المهم هادو عموما هادو هما les deux options لي مهمين بالنسبة ل AMD أنا ما كنستعملهاش بالنسبة ليميلاتور ما اش خليها هنايا أمسحو أه، هدا دابا هنايا من بعد الكونفيكاسيون ديال l'environnement du système دابا نحلو الويند أه، Fightcade ال client اللي هو هذا فاتك الجوج قلنا كيتحل اول مره يعني كيعطيك كتدخل اليوزر من باس اللي تسجلنا به الاول انا déjà عملو باغ ديفو يعني دونك كيدخل اوتوماتيك كيتحل هكذا عندنا باش تزيد channel آه، او لانجو انجو لا بليس هنا عندنا الفلتر د ريشيرش هنا الى بغيتي détailler ال filtre ديالك شنو نوع الالعاب واش الشوتر سبون تا ماشي ال fighting game هنا دابا نشوفو هنا الفايتين fight fight fight غير الالعاب فتش عليه مانيوال موبيل داك ولا زيد فلتر الى بغيتي 94 مثلا كيعطينا اللعب اللي كنلعبو هنا مثلا سيستم واش كاف كوم واش arcade حيت كات PC Engine NES وانت ماشي ranked واش عنده l'option ranked ولا لا حيت كاين دي العاب ما فيها ranked والا كتكتب الاسم اللعب اللعبه كتعرفو direct دوز اكس مثلا ها هو كتعمل join لو بغيتي تعملو بال favori هاد الفريق كحلا اللي تحلات انا نحلو نحل شي لعبة اخرى King of Fighters مثلا تمنية وتسعين نزيد تمنية وتسعين هي آه، تحل هاد هاد الفريطة هادي اللي هضرنا عليها اللي كطيليشارجي الالعاب من من من ارشيف بوان اورك ديك اللي ديك ديك اللي كيشي ديال جيسون اللي شراو الوالا هادي اللي كتكلف بالموضوع دونك هذا هو الكوف هذا هو سيت فايتر ملي كتدخل كتجبر راسك هنايا كتكون اونلاين باغ ديفو بنادم يقدر ينفيتيك بتولي اوفلاين باش بنادم ما يبوزطكش تشوف شنو كاين على خطرك تكمل او اواي هذا هو عندنا علاش على اليمين ليستا ديال اللعابه الوسط الشاط بطبيعه الحال أه، هنا هذا الداشبورد قلنا تخرج على مثلا الشانل ديالك كتكي عليها ولا تبدل الشانل اللي كتكي عليها عندك الحق في ثلاثة بغيتي تزيد كثر كتعمل كت... كتابونا معاهم كتباتريون كتعاونو ملي كتابونا وكيعطيوك لاكسي تزيد لي شانل كثر يا اما خمسة كان يا اما خمسة كان دون الا زيدتي كاين ال pack ديال خمسة اورو وال pack ديال عشرة اورو وكل واحد كيعطيك l'option كثر هذا les notifications الانفيتاك انفيتاك شي واحد كيبقاو يتسجلو هنايا كتعرف شكون انفيتاك آه، عندنا هنايا setting آه، هذا هو بيت القصيد setting اللي يعني اللي فيها كل شيء باش تبدل آه، التصويره ديالك كت clique هنا كيتحل ال site ديال الافاتار كتبدلو هنايا بالايميل ديالك صافي automatiquement كتدخلو هنايا كيتبدل في فايت كات كيديتيكتي هو نرجعو Fightcade هنايا هي الميل الباس اللي دخلتي بيهم هذا عندنا الانبوت اوتوماتيك تخليه هو لك شحال يأخر ال click ديالك الا كانت ال connexion مزيانه كتخلي تما زيرو كانت ال connexion نتا باقا واقفه قبوله في المزيان مقبوله في المزيان اون إيه، فوا بديتي تبعد ال connexion المهم جوج ثلاثة أربعة وأنت طالع ما أربعة خمسة ستة ما فرحاش اللعب بزاف كيبقى ديما بين زيرو حتى ثلاثة هي المقبول زيرو ال connexion parfaite اللي عندك مثلا مية مية وعشرين مية وخمسين حتى مية وثمانين تقدر تلعب بزيرو شوية المهم بين زيرو وواحد بغيتي تخلي اوتوماتيك هو كيختار لك آه، هنايا أه... هذا ال couleur الزواق ولكن خصك تكون Patreon باش كيحلو لك هذا باش ديزاكتيفي رانك غنكدبو باش يبقى يسجل لك البوان انا كنزولو ما عندي ما مابقاش ندابز مع بنادم قتلتيني قتلتك غلبتيني غلبتك هذا désactiver ال notification الصوت ديال النوتيفيكاسيون هذا وما استعملته صراحة الله هذا هو اللي كاين بالنسبة لل configuration هذا العموم هذا هو اهم حاجة هنايا هي هذه هي انك تعملو فيرو اذا كانت ال connexion parfaite اذا كانوا مغاربه يلعبوا مع بعضهم المغرب الجزائر آه، فرنسا اسبانيا الانجليز هادو كامل تلعب معاهم فيرو مزيان مرتاح تقدر تلعب حتى شويه مع مع الامريكان الجهه ديال ديالنا في العموم هذا هو آه، هنا عندنا المني هذا قلنا اللي كيديك الاختصار ديال الملفات فين كاينين ليهم هم ديال اف بي يو ديال الجديد وهذا وهذا باش متبقاش تفتش فين تحطو متحطوش بغيتي فين تعرف فين تحط ديال الفايس كاد جوج كتكي على هذا بغيتي الفايس كاد انت ماشي أه، هادشي كامل copy paste كشي standard ماشي شي حاجه صافي هذا المنيو ما فيهش شي حاجه اللي الواحد عنده ما يقول فيها بالنسبه أه لنا بغيتي تزوج ساعه ملي كتحطهم كتمل تيست جيم كتكي كتسكي test game كيحل لك لا فناتخ ديال اللعب ها هي عندنا كيما القديم Fightcade كتكون F خمسة باش كتمابي كت تمارك بلاستيك ديالك ولا ال pad ديالك ولا ال clavier ديالك آه، الاوديو زادو لي لي جداد مبقاوش خدام القديم donc DirectSound و اكس اوديو هادو جداد مبقاوش المشاكل بحال قبل آه، هاد l'option عندو هادو انا طاير les options المهمين شي لاخر ما نهضرش فيه اوبسيون آه، هادي اللي عنده شي processeur قديم وبغا يحسن آه، مستوى ال netcode ديالو كيكليك على الترناتيف نت كود ولكن كتزول واحد l'option اخرى اللي غنهضروا فيها من بعد هي هنايا نرجعو لأهم حاجة عندنا هي هذا الفيديو هادو الفيديو هادو راه معروفين كنخدم انا بديريكت اكسسوار جديدة هادو les options ديال الغرافيزم كي ديال السواق الفي les filtres مكيهمونا كيهموناش شي كامل اللي كيهمنا فيه هي هاد l'option هادي هادي اللي قلنا الا الا خدمتي l'option هادي ما كيبقاش ياخذنا على الاعتبار هادي run ahead هادي هي انك تنقص لك جوج ال frame في الانبوت لاك كيولي كيستاجر دغيا يعني الى شي غادي نشوفو المثال ديالها هو هنايا غادي آه، نمشي هنا نحلو هاد هنا جينا شتو كنتسناوه الى شنا اليمين هي اللي فيها لوبسيون اكتيفي وغادي نديزاكتيفيها نزيد نزيدو نتقلوه نشوفو بان يا خوك بان الجهه اليمين كيستجيب قبل من الجهه الشمال ها هو بدا ينزل على الفايم توصمات الاولى على الفايم الثانيه اخو عاد بيهبط ها بدا يطلع وياخو عاد بدا donc عندك كتابع دو فايل ولكن قال لك قال لك ان خصو يكون عندك processeur شويه ال fréquence ديالو طالعه باش تقدر تلعب بها مزيان وما تاثرلكش على ال gameplay ديالك لان شتي déjà عمل deux frames يا خويا عاد بدا شتي الفرق بيناتهم هذا هو دونك اللي عنده شي كود اوديو هذاك الاحسن ما ي... ما يغامرش بها باش ما تبقاش يتقل وقع مش ديك التقطع ديال ديال الصوره donc نرجعو نفايت كاد هنايا بقاو هاد les options ديال كولا channel ديال الالعاب يعني الا بغيتي تخرج كتكليكي على هاد الليف شانيل الا بغيتي هادي اواي اللي عملنا شنو عملنا قبيله هادي ديال جينيرال لا كلشي هادي باغ شانيل اما هذه باغ شانيل بغيتي تبقى أه, آه، ديسبونيبل في شانيل واخا لا كتبقى تكليكي على هذا mute. باش آه، ما يبقاش ينفيتيوك في channel اخر لان هذا ولا ملتي شانيل آه، فباش ما تبقاش يجيوك دي انفيتاسيون كاع les channels كتميوت اللي خصك وتخلي اللي خصك ديسبونيبل هما لي ليوتيليزاتور بالرانك ديالهم بحال دابا عندوش لي يكون هنا يعني مديزاكتيفي رانكين هادو سي هادا رانك سي دي لي رانكين لي كاين كاين اقل حاجه او e، وانت طالع او او وراها دي موراها سي موراها بي موراها ا واعلى اعلى اعلى رانكين هو اس وهادو هما هنايا كتبقى كتكليكي عليه جوج مرات وبغيتي تفرج كتكليكي هنا جوج مرات الا بغيتي هاد الطريقه انك تكليكي ب ب بوطون بوطون ليميل دابا دابا باش تفرج وال score الفوق تقدر تزول ال score هنايا ها هو زولو مبقاش يبان هذا هو بغيت قلنا اما تكليكي جوج مرات على اللعاب واما تكليكي باليمين وتعمل challenge كيعطيك تشالنج ها هو انا مزول ranking ما كيعطينيش نختار الا عملتي ranking كيولي يعطيك تختار شمن شمن نعود شمن فايتين واش جوج ثلاثة خمسة عشرة او لا رانكرد ماتش يعني ما تلعب بلا ما يحسب لك النقط هذا آه، هو ال système ديالهم ديال ال client اللي خدامين به هذا آه، هو دابا هادو الاسماء اللي كاين آه، كينغ اوف ايتم مثلا جينا نشوف كيتيليشارجي الا ما كانش عندكم كيتيليشارجيهم الا كانوا كاينين ما كيتيليشارجيهمش عليها كيسالي دغيا صافي هذا هو عاوتاني البازي اللاعبين شنو قال الاخر donc هضرنا على نعملو ملخص دابا هضرنا على تقريبا على كلشي كنظن اللي بغا يشوف مثلا هذا نرجعو نشوفو هادي ها هي هاد الحمراء اللي عنده الويفي يعني اللي عنده الويفي راه تبلو هادي يعني اللي اللي كيشوف ال connexion ديالو ماشي هي هاديك ايفيتي يلعب مع النسخه بالويفي وكاين المشاكل اللي كتكون في اللي عنده البورتابل واخا هو عامل الكابل كيسحب له خدام الكابل ولكن الويفي كيكون هو بريوريتي خصو ديزاكتيفي الويفي باش يولي يلعب بالكابل اولا كيشري شي ديك السي بي ال شنو هما الباور لاين هادو سي بي ال هاد هاد اللوتي كتركب كتركبو في الضو كيولي يستعمل لا لين د الضو فحال فحال فحال الكابلاج ديال الريزو كتركب وحده قدام الروتور بالكابل الروتور وحده قدام البيسي سي هو كيبقى يدوز الداتا بل فيا آه، آه، الكابلاج ديال الضو ديال الدار وكي ديك الساعه صافي يقدر يزول الويفي ديال تينا ما كيوصلش بحال الريزو 100% ولكن حسب الويفي كيبقى قلنا هنايا عندنا ابخي عندنا اللي بغيت يتعاود يتفرج ريبلاي والرانكين آه، عندنا لي ليان هادو عندنا ليليان كي كيبدا هو هذا في دبل جوج فايت كارد كوم كتب الاي دي واليوزر بحال بعد اليوزر هو هو نكوبيوه ونحطو هنايا كيعطيك المقابلات اللي لعبتي يا اما تفرجها وكيعطيك شحال تفرجوها وشحال تاع شحال كانوا كيتفرجوا فيها مباشره وشحال وشحال الناس عاودوا تفرجوا فيها من بعد ما سالت التوقيت ديالها هادي راه لاعب دابا كيقول لك آه، هذا الا كليكيت عليه كيديني للباج ديال هاد السيد هذا وهنايا في الصفحه ديال البوف اللي هو اول من بدا فايت كاد من بعد ما سد جي جي بو سالا ولا بغيتي تشوف الرانكين ديال التوتال ديال آه، لعابه في كل جو يا اما تكليكي من هنا واما كتمشي تما الجيم هنايا سمي آه، هو جيم والسميه ديالو هنا كليكيو عليه مباشره صافي كيعطيك الاول والثاني والثالث وتمشي تعطي باقي واحد نوصل لإس كان شي بقيت توصل لإس ولكن كان كان شي مشكل في الحساب الكالكول ديال هذا آه، هذا هما الأسماء والصفحة تمش اه كيعطينا سبعة الصفحات ما كيدخلوش كلشي اذا آه نرجعو لهنا لهاد الدوكيمون الليميناتور هو هذا هذا بالنسبة من بعد ما كنلونسيوها بالتيست إلا بغيتي تجربو أوفلاين كتعمل تيست جيم عندك إلا بغيتي على حسب ليكون لي عندك دابا أنا عندي ايكون قديمة اللي هي مربعة سي ار تي وعندي ال سي دي إلا بغيتي تلعب في ال سي دي وتاخد الطاير ليدونتيك لاكا الحقيقية تعمل فيديو يا إيه، اما تخدم له اوتوماتيك هو كيختار لك طايف آه، اللي كتناسب لي كون اللي حل فيها انت لي ميلاتور اولا كتختار لي كون اللي عندك انا عندي دابا لاعب في LCD نختار 16 9 باش هو كيعاود ي formater وكيعطي لي dimension ديال la fenêtre ديال الليميناتور قد اللي تناسب LCD. باش ما يجيش اللعب مجبد فول سكاي بحال فول سكاي وإلا كنتي كتلعب في l'écran اللي هي مربعة كتختار أربعة ثلاثة أنا كنلعب غالبا في هادي ولكن آه، حتى كان آه، حتى كندير ليكون يا خا آه، هذا اللي كاين في العموم هذا الا كان عندك بزاف لي زيكون تعمل هادي كيعطيك واحد ليستا انا عندي دو كارت جرافيك باقي مبروكي كيعمل واحد البوكي كانت عندك كارت جرافيك وحده كيعطيك واحد ليستا كان عندك جوج ال سي دي كيعطيك واحد ليستا يقول لك فين وكنت كتختار فين تحل آه، اللعب فول سكرين آه، صافي هادي ملي تحل فول سكرين من ريزوليسيون حيت انا كتحلي في ال سي دي سي ار تي كنحلو بهادي عليها كنعطي هاد الديمونسيون كنعطي شي فول سكرين آه، صافي هادشي اللي كاين آه، هذا أنا السيستم القديم كلشي كيعرفو اللود جيم سكان الجيم اللي عندك آه، كوشي كوشي شي كامل معروف ماشي معلومة مغيبانلكمش، في العموم هدا اللي كاين نرجع للدوكيمون نشوفو شنو باقي فيه. صافي الالتيرناتيف كود قلنا هدرنا عليه. الاي اكتيفيتي هذه ديك الهيد ديال اللي كتخليك تابعها على جوج فايف في الانبوت ما كتبقاش تبقى تستعملها الا كان عندك سي بي او طايح واستعملتي هذه اخا كتضيع عليك l'option اللي هي هاد الفوقانيه والحق الا كان عندك سي بي او طايح وعاود بغيتي تستعمل هذه أه ما يعطيكش داكشي اللي باغي وهذا نرجعو لهنايا هنا ناخد الى كيزي على بلاك سبيس هداك ال bouton اللي كنمسحو بيه الكتابه ملي كنتي offline كيعطيك ال FPS ها هو كتبان هنايا كتكي عليه كيتمسح كيرجعو الا كنتي كتلعب كيعطيك هاد الفورمه هادي هي تبدلات شويه ولكن باقا هي هي ال FPS شحال ويعطيك ال ping مع من لاعب وكيعطيك واحد ثلاثه الارقام بين قوسين هي ولات في الحقيقه هكذا ثلاثة بهم ولاو من داخل الأقواس بحال مثلا واحد شاطا جوج شاطا zéro الواحد كيعني ال smoothing هو الانبوت هو اللي كنعملوه هنايا هو هذا القيمه الاولى اللي عندنا في في في في, في l'émulateur هادي هذا رقم واحد هذا رقم واحد هو هذا باش تعرف راسك تينا باش لاعب باش اذا كان شي مشاكل كتتاكدوا واش لعب بصح بواحد ولا ب zéro ولا مبدله الثانيه هي اللي كان اهيد هي l'option اللي كاينه في هذا رقم جوج رقم جوج لي هنايا هي هادي هي اللي في تيست جيم رقم جوج هي هادي هي هادي باش تعرف راسك واش ماكتيفيها ولا ماكتيفيهاش في وسط اللعب هاد l'option هاد الاولى نرجعو لهنا بعدا l'option هادي الاولى ما تقدرش تبدلها وانت في وسط اللعب خصك قبل ما تبدا خصك تبدلها الا دخلتي تلعب صافي ما كتبقاش تقدر تبدل آه، l'option اخرى لا اللي هي في وسط آه، المنيو ديال l'émulateur. هادي تقدر تبدلها وانت لاعب هي وهادي هادي تقدر تبدلها وانت لاعب ما كاين شي مشكل أه واحد لونتي فيروس كيقول لك الى عمل ميزاجور ملي انستالتي اول مره آه، كت كتمشي تاكد في لونتي فيروس واش تزاد هنايا والا كان تزاد كتعاود تزولو تقول له ريستوريه الا كان مسحو الا كان آه، يبلوكا كتعمل له الو صافي و ال jeu الا كان كدي سينكرونيزا تاع إيه طبيعة الحال بحال دابا بحال في ال jeu ديال دوز اكس ملي كيت ملي كيديسانكرونيزا كيولي كل واحد ديسانكرونيزي مع الاخر كتريسيتي إيه باف دو ولا F 3 بالنسبة لدوز اكس كتريسيتي إيه باف دو احسن لان من reset باف 3 كيبدل آه، ال vitesse ديال ال jeu. كيكون خدام بواحد من بعد كيولي خدام بجوج في العموم هذا اللي كاين كنظن ولي زوبسيون راه كيتبدلوا يمكن يتبدلوا في اي وقت حيت باقي كيخدموا عليه أه، بالنسبه لي لي والانطباع ديالي على على لي ميلوتو اللي تزاد أه، عطى واحد أه, أه، واحد شنو نقول لك خلى اللعب انه مبقاش ديك الثقاله اللي فيه قبل كنت كتلعب Fightcade واحد كتحس بحال بحال بحال الثقاله في يدك يا اخو كتشوفو نقز عليك مثلا ما كتبغى ترياجي كتبغي تعمل دي بي آه، لي شويو كان كتحس راسك يدك تقالي حيت الانيماسيون كانت ثقيله آه، l'émulation ديال اللعب كان ثقيل ما les animations ما كيترسموش كاملين les frames ضايعين ديما هذا لا les animations ال frame راسومين كاملين 60 FPS كيبان لك داكشي خفيف اخويا الا رقص كتشوف الا عمل شي mouvement كتشوف وما ماشي ما كاينش تقطع حتى لدرجه انا كنت عملت واحد الكليب هنايا كنت لاعب مع واحد الولد هو من الجزائر نشوف واش باقي عاقل نشوف ال historique المهم نشوف لي اشتراك في تويتش والسنة أه مثلا هذا اللي معاه في دوزيك من احسن لي سيبا اللي كانوا عند اللي عند اللعابة هو ديال البوكسر صعيب خفيف ما صعيب تقياش كاد واحد بعدا كان مستحيل انك تقدر توقفو الى هل احسن solution ديما هي ال blocage؟ دابا لا بقاو حيت الصوره ولات fluide تقدر تشوف كلشي تقريبا donc آه، كمثال كنت عملت ثلاثه لي البانش هما واضحين هنايا نشوفوهم مثلا هنا بيت تقدر هي جيدة ما كان مستحيل في الفايت كادوان واحد مستحيل دابا ولات سهلة بزاف عندنا المثال الثاني كاملين في نفس الماتش كانوا يعني كتشوف start ديال السوبر ما كاينش شي حاجه اما في فايت كود واحد ما ستارت اب السوبر كتجبر لاصق فيك ما كتقدر ما ينجا نشوفو المثال الثالث هو شفت هذا صعيب شويه يعني يعطيك الامكانيه ان كل واحد اللي في يدو راه كيبين دابا أه هادشي اللي كندور في العموم هادشي اللي كاين معرفتش واش اللي كاين شي حاجه نقدر نضيفها غادي نشوف دغيا أه، هنا شي كامل شفناه دا كامل صافي في العموم كنظن ما بقى ما يتشاف واللي دابا اللي اللي في يدو شي حاجه غتبان في retro game دابا وشكرا